रणभवभवयदारुणं दव गाञ्ज रो जनकाञ्जमुग काञ्ज परगञ्जणम् कन्धर्पगणितमितवे नीर निरद श्रुति नौमि जनकसुतावरं भयुदीनबन्धो दिनेशदानौ दैत्यवंसनिकान्दनं रघुनन्दनन्दकान्दकौशल चान्द्रदशरथनन्दनं श्रीरमुकुटकुण्डल मम हृदय कञ्जनिवाच गुरु कामाल गञ्जन मन जाहिराज हो मिलहि जो भर सहज सुन्दर सावरो करुणा निधान जो जान लोसने यही भाग्य गौरी असी जसुनि सहित हरती हली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले जाली गौरी अनुकूल हर जन जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे सियावर राम जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जय जय श्री सीताराम भय प्रगट कृपा माला नयन विचारा शोभा सिंधु भरारी कह धोए कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करूँ अनंता माया गुण गाना वेदा माना वेद पुराण बनंता करुणा जुग सागर जय गावै श्रुति संता शो मम हित जन अनुरागी भय प्रकट श्री कांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेदकाय मम उरजो वासि यः उपासि सुनत धीरमति धीरनर उपजा जव ज्ञान प्रभुम सुगान चरित बहुत विधि जाय कहीं कदा सुहाई मातु भुजाई यही प्रकार सुत प्रेम लाय माता पुनि बोली सोमति डोली दय सजहुतादयूपा जय लीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन जो जाना रोदन ढाना वही बालक सुरभोपा यह चरित जगावन हरि पद पावन तेन परई भव गोपा जे प्रदेनु जुर संतहिता लीन मनुज अवतार निज निर्मित तनु माया गुण गोपाल सिया वर चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जय जय सीता श्री गुरु चरण सरोज रज नियमन मुकुर सुधार बरण रघुबर विमल यस जोदायक बुद्धिहीन तनु जहान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश जय हनुमान गुण सागर जय कबीर जति लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति गजंगे कांचन वरन विराज सुवेजा कानन कुंडल कुंज दगजा आज बजर विराज कान मुझ जने उजाजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि अजुर राम रामचंद्र के काज संवारे जाय संजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हर उरलाय रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समवाई सहसवदन तुम रो जगावे अज कहीं तिरुपति कंड लगावे ब्रह्मा ब्रह्मादि मुनीजा नारद जारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाँ कभी कोविद कहीं जगे कहाँ तुम उपकार वही कीना राम मिलाय राज पद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय जब जग जाना युग सहस्र जन पर भानु लो ताई मधुर बल जानो प्रभु मोदिका मेरे मुख माई जल दिलांगी गए अजर जनाई दूर काज जगत गए दे सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे ओ तन आज्ञा बिन पैसारे सब शुगल है तुम्हारे डरना तुम्हारा जग गाहू को डरना आपन भेद समारो आप तीनों लोग देगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाव नाश रोग हरे जब तेरा जपत निरंतर हनुमत बेरा संकट जय हनुमान जुड़ावे मन क्रम भजन ज्ञान जोलावे जब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन बल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा चारु जान के तुम रखवारे असुर निकांत नवनिधि दादा अजवर दीन माता राम रसायन तुम रह पाजा सदा रघुपति के राजा तुम्हारे भजन राम को भाव जन्म जन्म कह दुख बिसराव अंत काल रघुवर पुर जाय जहाँ जहाँ गौर देवता की तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कजनी जब पीरा तो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की दो बार पाठ कर कोई छोटा ही હોય જોય પડે હનુમાન ચલી જા હોય સિદ્ધિ जा ઘી ગોરી જા તુલસી દાસ જરા હરિ કેરા જય ના તર ધય માડેરા પવન તનય જંકટારણ મંગલ મૂર્તિ राम लखन सीता जय हृदय बचाऊ जो रघु राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन जुदानुमान की जय जय जय श्री सीताराम श्री राम जय राम Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Raghupati Raghav Raja Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आओ मेरे भोले भाले जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम दशर धरा जलारय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय कौशल्या के प्यारे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भक्तों के हितकारी राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जिया राम जय जय जिया राम श्री राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री राम